欢迎来到马太牧场真言分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语，讲做人道理。今天二十三讲，要讲些什么呢？ 路，我儿，你要听我的言语，就必延年益寿。我已指教你走智慧的道，引导你行正直的路。你行走，脚步必不至狭窄；你奔跑，也不止跌倒。要持定训诲。 不可放松，必当谨守，因为它是你的生命。不可行恶人的路，不要走坏人的道，要躲避，不可经过，要转身而去。这等人若不行恶，不得睡觉，不使人跌倒，睡卧不安。 因为他们以奸恶刺饼，以强暴喝酒，但一人的路好像黎明的光，越走越明，直到日午；二人的道好像幽暗，自己不知因什么跌倒。今天神要向你说的话，就是你选择的路。 世界上有千千万万的路，你走到哪里，其实你都看得到。但是在信仰的路上，其实呢，只有两条：一个是上帝的路，一个是魔鬼的路；一个是走一人路，一个是走二人的路。那就是这么简单，两条就是摆在你的面前，你自己的这个选择。那我们所看的这个经文呢，其实你都看得到。 就是很多讲到路路路，然后讲到道道道，那也基本上就是说道路就是我们走的这个路。那之前我们讲到上帝的话语的一个重要性、绝对性。那今天我们讲道路，那就是说你到底是怎么样的选择？因为路是有很多啊，那你选什么路？那你有上帝的路，有。 魔鬼的路，当然还有自己加上自己的老我路，或者是甚至是世界上带给你各种各种的路啊。不过大体上还是一样啊，就是上帝的路还是魔鬼的路，是一人的路还是二人的路，是敬畏上帝的路还是反叛上帝的路，是你怎么样的一个决定？因为你怎么样的决定？ 就决定了你的人生的路是什么，你的生命是怎么样，你自己的结果又是怎样。所以，这对我们来说，这是一个提醒。那我们的人生路，按圣经来说呢？我们作为基督徒，我们的艺人，我们就要持守训诲，持守上帝的道，因为只有你这样持守的时候。 圣经说：“你走的路，你就是走到一个正直的路；那你走的路就是宽大的路；你走的路就是一个平稳的路；你走的路就是一个光明的路。那相反过来呢？如果你是作为一个恶人，你走的路是什么？幽暗的路；你走的路就会是跌倒的路。所以今天我们要直言直语的。” 来说，因为圣经里面有告诉着我们，那我们在教会里面呢，有些时候我们有这个山羊，也有绵羊在，所以有些时候呢，有些基督徒呢，他会跌倒，有些基督徒他会被管教，有些基督徒你看他，他就是行在这个幽暗的路，所以这就说明什么？ 说明他在选择的事上呢，他没有选一路，他选二路，他没有选上帝的路，而是选魔鬼的路。啊，如果你是其中之一，你要反省，你要悔改，你要回头。这是上帝今天对我们说的话，我们一起祷告。 天父啊，我们知道你的路是我们作为艺人应当走的路，因为只有这样走，我们的路才会平平稳稳。我们走的路就是宽大，并且得主你赐福。如果不的话，主啊，我们将会在幽暗的路上，我们将会自己跌倒。所以祈求主，你帮助我们谨守你的话语。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 请转发和爱心支持，给我订阅、转发、爱心支持，让更多人得到上帝的话语。因为你的参与呢，就是我的动力了。周一、三五再见，耶稣爱你，与你同在。 上帝祝福你。